nahate Ong oh, kan legala Gitik di sinan Kan lebi sayang Meube pade Kadang hai ade Di karang karang Di gata intan Ucaya le Ledung kata e Awak pacaran tujuan awate ate bak tengah jalan sinan kacoi deh Duk baik mentang Meubih pada Oban kagak Ditik di sinan Di anu agak Lain dikawin Dalam nasilah Dalam pacaran mariwang Cuba dek sayang tak cici pike Ada mentua mengong ban kemang Mungin pacarnya le sakit hati Makin lumpah le adik pacaran Di ane agam tak juga desi lam kadudok di awak boh lam on rijang dicok ake bengkang merude pade abang kagla dikit di sinan di anang agam lain di kawe belum nasilah dalam pacaran kadang nak korban sakit bukan le si umu udah dan le meriwang tiba dek sayang caci cipi ke ada mutua bungong ban kemang muen pacarian le sakit hati makin lempah le adik pacaran di awal agam raju gadok sih lamban kaduga di awal agam boh lam on rijal di cok akhir boh lam on rijal di cok Liana Liana Walaupun adik di ujung dunia Dalam hati lo Rindu kegata Malam sunyi sepikan waktu باطن merindu Menendu kebataan sayang Malam sinukan wayang Bulan kerang pengendonya Hingga sampai pengelah kacelun saya Oh angin yang menyang kirim salu merijang Tiada kacelun saya Salum dari cut abang ke data adik intang Lo rindu, lo rindu ke data sayang Malam senyukan wayang sampok pengelam dada Lon uke lena mahi lata Mangat tak berdari yang tak kenang cupang gata Malam sunyi sepikat uncang Anjula malam Golommu bisa Golommu bisa Malam minggu Malam panjang Menang sebutan Di anak menya au oh, katongan pangan alai patiban lun upihana nang nang baca kambing pak ko

Jahana bulan yang lontang Dibanding sayang odet bahagia Sedangkan lon manteng lajang Lesosahkah dengan senang Cuba bayangkan gede bangga tak pegah pek tak pun salah singoh ku kan dah senang atau dosa di lon gaga bena tenaga lon gaga bena usaha lebih getanya. luar rasa ti negeri ber